の素敵なダンスの後に、えー、よさこいと一発目踊らせていただきます、えー、私たちの今年のテーマは笑いですさあみんな行っちゃうどうする行っちゃう行っちゃうかじゃあ行っちゃいましょうさあ皆さんの目の前の方へお邪魔させていただきますえ大声で笑って しながら笑っちゃってくださいいきますよせーの戻りましょう、えー、私たちの今年の演舞は「えー、和」と言います「笑う」という字に「平和」と「和」 2文字で和と言います、はい、では参りましょうさあいくかなでは参ります K1 ドリーム2019